السلام علیکم سوال پیراڈائز سیریز میں اس وقت میں بحرین میں ہوں اور آج میں ٹریول کروں گا بحرین سے کلام آپ سب جانتے ہیں کہ یہ پینتیس کلومیٹر کا ایک پیچ تھا جو دس بارہ سال مرمت نہیں ہو سکی اور یہ پینتیس کلومیٹر ہمارا پانچ سے چھ گھنٹے میں ہوتا تھا اور اس کے لیے آپ کو یہاں تو جیپ لینی پڑتی تھی یہاں لوکل گاڑی پہ اب جاتے تھے نائنٹی پرسینٹ پچھلے سال یہ سڑک بن گئی ہے اور بحرین سے اب میں ٹریول کروں گا کلام اور آج میں آپ کو دکھاؤں گا یہ سڑک اب کیسی ہے کہاں کہاں سے اب یہ خراب ہے پچھلے مہینے ستمبر دو ہزار بیس میں ایک سیلاب آیا تھا چھوٹا سا تو دیکھتے ہیں اس کو کتنا ڈیمیج ہوا ہے اور فی الحال یہ بہت بڑی سہولت ہے جو جو لوگ کلام آ رہے ہیں اپنی گاڑی پہ وہ ڈائریکٹ کلام پہنچ رہے ہیں اور ہارڈلی ڈیڑھ گھنٹے میں دو گھنٹے میں تو میرے ساتھ رہیے گا آج ہم یہاں سے دریا بھی بہت خوبصورت ہو جاتا ہے اور کلام تک آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے تو آپ بھی میرے ساتھ رہیے گا بحرین وادی سوات کا ایک اہم سٹاپ ہے بہت سے لوگ کالام جاتے ہوئے یا واپس آتے ہوئے یہاں رات رکتے ہیں یہاں ٹورسٹ کے لیے سب سہولیات موجود ہیں سٹی سے کلام ویلی کا کل فاصلہ سیون کلو میٹر بنتا ہے جسے طے کرنے میں تقریباً اب ساڑھے تین گھنٹے لگتے ہیں کلام تک جانے کے لیے منگورا سے بحرین تک ساٹھ کلو میٹر کا راستہ ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس دو آپشنز ہیں پہلا باغ ڈیری روڈ جو دریا سوات کے بائیں جانب چلتا ہے دوسرا پرانے والا روٹ ہے بحرین روڈ جو دریا سوات کے دائیں جانب چلتا ہے مسافت میں یہ دونوں فاصلے برابر ہیں لیکن میرے حساب سے باغ ڈیری سے جانا بہتر ہے بحرین سے آگے کلام روڈ تک جانے کے لیے مزید 37 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ سڑک کیونکہ اب بنا دی گئی ہے اور کلام تک آپ اپنی گاڑی پر جا سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور آرام دہ سڑک بنائی گئی ہے اور جو لوگ یہاں پہلے سفر کر چکے ہیں ان کے لیے یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے کہ یہ کتنی بہترین سڑک ہے اور سیفٹی کے تمام چیکس کو پورا کیا گیا ہے ابھی اکتوبر کا مہینہ ہے جس کی وجہ سے دریائے سوات میں پانی تھوڑا کم ہے لیکن اس کا رنگ اور اس کی خوبصورتی ابھی بھی ویسی ہی قائم ہے اس دریا کی مکمل خوبصورتی اگر آپ نے دیکھنی ہو تو آپ یہاں پہ جون جولائی کے مہینے میں تشریف لائیں بھی کوئی برج آتا ہے تو بیس سے پچیس میٹر کا ایک پیچ آپ کو رف ملتا ہے لیکن اس کے بعد ہی سڑک ٹھیک ہو جاتی ہے راستے میں ایک پیارا سا برج دیکھا سوچا تھوڑی دیر رک کر تصویریں ہو جائیں تقریباً اٹھارہ کلومیٹر کا سفر ہو چکا ہے اور یقین مانے بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ پہلے پینتیس کلومیٹر کا یہ سفر پانچ گھنٹے میں طے ہوتا تھا اور آپ بہت تھک بھی جاتے تھے بحرین سے کلام کا سفر تقریباً آدھا طے ہو چکا ہے اور ہم مانگیال پہنچ چکے ہیں یہ ایک چھوٹا سا سٹاپ اوور ہے اور یہاں کئی ٹاک شاپس اور ریسٹورانٹ موجود ہیں وادی سوات کو اب سیاحت کے حوالے سے بہت بوسٹ ملنے والا ہے کیونکہ پہلے آپ کو اسلام آباد سے منگورا جانے کے لیے ساڑھے چار گھنٹے لگتے تھے اور اب سوات ایکسپریس وے کے بننے کے بعد یہ ٹائم کم ہو کر ڈیڑھ گھنٹے پر آ گیا ہے اور سڑک بھی بہترین بنائی گئی ہے سوات ایکسپریس کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ اوپر اس لنک پر کلک کر سکتے ہیں منگورا سے کلام جانے والی سڑک بھی مکمل طور پر بن چکی ہے جس کے بعد سات گھنٹوں میں طے ہونے والا فاصلہ اب تین ساڑھے تین گھنٹے میں طے ہونے لگا ہے سامنے جو آپ بڑا سا پتھر دیکھ رہے ہیں دو ہزار دس کے سیلاب میں یہ اپنی جگہ سے ڈسپلیس ہوا تھا اور اس کی بیس بھی کوئی زیادہ مضبوط دکھائی نہیں دیتی لیکن یہ پچھلے دس سال سے یہیں پہ کھڑا ہے ٹرین سے ہمارا سفر جو سٹارٹ ہوا تھا کلام ہم پہنچ گئے ہیں شہر میں اور یہ تقریباً ایک گھنٹہ تیس منٹ کا سفر ہے راستے میں کوئی بارہ سے تیرہ برج آتے ہیں جو کہ ان کے پاس کا جو پچیس تیس میٹر کا پیچ ہوتا ہے وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے ان کی بھی مرمت جاری ہے جس کی وجہ سے ڈیڑھ گھنٹہ لگا ہے پینتیس کلو میٹر کو ادروائز جب وہ برج بن جائیں گے نیکسٹ سیزن میں تو یہ بھی سفر جو ڈیوریشن ہے وہ بھی ایک گھنٹے تک رہ جائے گی لیکن ابھی بھی بہت ہی خوبصورت اور بڑی بہت بڑی سہولت بن گئی ہے کیونکہ پچھلے بارہ تیرہ سال سے یہ سڑک کا بہت برا حال تھا جن لوگوں نے سفر کیا ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی سہولت ملی ہے خیر ابھی میں کلام پہنچ گیا ہوں تو ایک دو دن کا یہاں پہ پلان ہے تو آج کے ایپیسوڈ کے بارے میں مجھے بتائیے گا اور کوئی سجیشن ہو تو مجھے لازمی شیئر کیجیے گا آن ٹرپ کو سبسکرائب کیجیے گا اللہ حافظ اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں ارتغل غازی کے مزار پر تو یہاں کلک کریں اور اگر میز بان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں کرپون ٹرپ میں میرے ساتھ رہیں اور میرا چینل سبسکرائب کریں